بابا بلغ عليه في المركز ومن المركز بعثوه للمنطقة في المنطقة بحثوه فهمت اي وبعد باش نعملوا اكثر من هك احنا حطيناه في يدين الامن واعطيناهم الدلائل الكل واعطيناه الكلام بينه واعطيناهم كي مشى للامن قالوا له تعطينا ال mot de passe وحلوه قدامه الفيسبوك وبالتليفون نحكوا معاهم ونقولوا لهم راهو يحكي هكا وهكا وهكا والكلام اكثر من هكا وال mandat بعثت واعطاه نيميرو الموندات اللي بعث له بها مليون و500 كان باش يبعث له في زوز ملايين و300 من بعد قال له رحلتك ما تطلبش باش كان مليون و500 بعث له numéro ال mandat. واحنا وقتها هو جبد ال mandat وصبها في carnet نتاع بنكير معناها لقينا نحن ملي بدينا لقينا ال carnet وحليت الفيسبوك ولقيت الكلام هذاك الكل ويحضر في روحه ما عندناش حتى حل نجوش نربطوها احنا خويا نسلسلوها